2023 жылдың бірінші жылдығында елімізде цифрлық әскери билет енгізіледі қазіргі таңда ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы қорғаныс министрлігімен бірлесіп тіркеу куәлігі мен әскери билетті цифрлық форматқа көшіру бойынша жұмыс жүргізуде қазір біз әскери билеттерді цифрландыруға қатысты жұмыс жүргізудеміз электронды құжат келесі жылдың бірінші жартыжылдығында қолжетімді болады деді ростислав коняшкин оның айтуынша қорғаныс министрлігінің әскери есепке алу құжаттарын цифрландыру бойынша ауқымды жоспарлары бар еске сала кетсек цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министр бағдат мусин төлқұжаттың EGOV Mobile мобильді қосымшасында қол жетімді болғанын хабарлады әзірге цифрлық паспортты жеке басын сәйкестендіру үшін қазақстанда ғана пайдалануға болады